Surprise, motherfucker! Ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming. Oh no! Ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming, ming. Подгасана.

बैठ जा बैठ जा बैठ जा कान बिठा ले अपनी अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना अरे भाग बजरो What do you Dominating. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा Double! Ning Engage! कैसी लगी आगे स्वाद Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Killing spree! बनेगा रे तू अभी हम जिंदा हैं तू यहाँ क्या कर रहा है भोसड़ी के से करेंगे सबका स्वागत Oh. Killing spree!

Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding do not. Killing spree. बस हवा निकल गई वो आ गया देखो देखो वो आ गया मैंने ये कर दिया मैं अपनी जिंदगी में इतना आगे नहीं पहुंचा हूं कभी भी